بيت ليالي لا ما تصبرت وما دريت وبكيت ليالي نفسك يا الحبيب الغالي يا واش بغيت نديري نفسك يا الحبيب الغالي والله ما بكيت وما دريت وبكيت ليالي يا واش بغيت ديري ننساك يا الحبيب الغالي نهارا واش حسبت وما دريت وبكيت ليالي يا واش بغيت ديري ننساك يا الحبيب الغالي نهارا الله يلسر دين موت